tofa baba ganduje shi ma ya fita yayi magana akan wannan canjin kuɗin a cikin bangan nashi wasu mutane da yawa sun ce fa yana kokarin ya tura bawa Buhari shako ne indirectly wasu kuma sun ce a alamu ne da ya kamata a ce mutane su shiga ta yin su domin za ta iya wannan zaben da za a yi a tashi hankali a cikin shi Buhari ku ji da kunnen ku kamar da ku sani wata babbar kota a Abuja ta fito ta hana bawa Buhari da kuma CBN ƙara wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe a Najeriya sannan kuma ta hana maganar kansile ko kuma ajiye maganar canza sababbin kuɗi a gefe nan fa a statement ɗin commissioner of information a gaba ganduje ya ce abin yana damun shi duba da cewa akwai wasu mutane da suka kasance dalilin su ne a kansile zaben shugaban kasa a Najeriya na 12 of June 1993 tun kafa ya su daga cikin ku da yawa sun zo suna amfani da wannan rikicin da ake dan canjin kuɗin nan suna so su yi wa democracy din Najeriya zagon kasa kamar da channel TV suka rawaito suka ce ya baba ganduje ya ce waɗannan mutane suna suna aiki a jam'iyyu amma kuma suna aiki kai tsaye da babban abokan hamayyarsu wato PDP domin a tusa mutane wannan cashless policy din da ba ta so sa so sannan a cutar da su a nan kuma dai kun ga ce da CBN da masu supporting din CBN ya amfani da kalmar hash da kuma insensitive to me ra'ayinku dangane da wannan magana da baba ganduje ya faɗa Allah ya sa mu dace tofa yau ba Buhari ya kara zama zaman mitin da shi da gwamnan bankin Najeriya min Amifele duk dai akan wannan canjin kuɗin kusan za a ce wannan shine mitin na ƙarshe kafin a faɗi sakamako na ƙarshe akan wannan canjin kuɗin da aka yi ba da shi kaɗai ya gana ba ya gana da sauran mutane irin su Abdulrashid Bawa shugaban EFCC da kuma Aminu Waziri Tambar shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya kai har da ma shugaban INEC wato Professor Mahmud Yakubu idan ba ku manta bawa Buhari ya yi alkawarin da cewa zai dawo da 'yan Najeriya bayan kwana bakwai zai dawo da 'yan Najeriya da sakamako na karshe game da wannan canjin da aka yi bacin zaman da ya da gwamnonin APC guda goma sha uku nan. Bacin dai an gama wannan mitin abu ɗaya suka fito suka faɗa a fili da cewa shugaban INEC ya nemi haɗin kan shugaban bankin CBN domin a gudanar da harkar zaɓe lafiya. Kuma gwamnan CBN ɗin ya alkawarin zai ba shi haɗin kai musamman wajen biyan ma'aikatan zaɓe da kashi. mutane da yawa sun ce tunda suka ci shugaban INEC yana roƙon gwamna Fela da Alfarma suka ce sun san ai sakamakon da babu bari zai zo ya gaya mutane bayan kwana bakwai na farko babu magana cire wa'adi na karɓar tsofaffin kuɗaɗe kamar yadda gwamnonin APC suka bukata da cewa kada a saka wa'adi a bari da kaɗan da kaɗan da kaɗan har ya ɓata a wajen jama'a kuma idan ba ku manta ba wata federal high court a abuja ta fita ba cbn umarni da kada ya kuskura ya ƙara deadline ɗin karɓar tsofaffin kuɗaɗe sai kuma abu na biyu babban abin da babu zai fito ya gaya mutane shine ko dai ya ce ya ƙara withdrawal limit ko kuma a ce an ƙara yawan cash a jama'a ko kuma ma a ki canja komai to Allah ka iya mana Allah ya samu dace kai baka sani ba domin mun shiga wajen yakin da kai baka shiga ba abin da za mu faɗa kai ba za ka sani ba amma mu mun sani na rantse da zacin Allah motsin izala a Najeriya na rantse da zacin Allah a cikin ɗari na san saba'in billahi lazi la ilaha illa huwa kuma na faɗa ba sharri bane ba ƙarya bane babu ɗaya na sani a to hadis bin saboda wanda suke mu'amalan da su abokananmu ne ai in kuɗi aka ba mutum da daddare rufe idon sai ya ja ya yi shiru abokananmu ne suke kai kuɗin kuma muna sani kuma za a faɗa mana kuɗin adadi kaza ne ga yadda aka yi ga yadda aka yi kai da ba hanyar ka bane ka sani ba in mun sani muka yi magana ka kyale mu a kujeranmu in ya so in ka ga dama ka yi abin da za ka yi amma dai ba mu canza ba wannan ne yasa izala take tsoron mu ba wai dan Allah bane ba dan Allah izala take tsoron mu ba sanin sirrinta ne kamar yadda kwanan nan suka je suka sayar da imanin su kwanan nan an jebi mutane shida mutane bakwai an tafi da su wajen shugaba a ministan abuja suka ce wa ministan abuja su sun ƙara rayuwansu ba su yi wa 'ya'yansu komai ba suna kiran mutane zuwa ga allah saboda haka ya kamata musu wani abu an ba su fili guda bakwai kowane fili ɗaya miliyan ɗari aka sayar da shi babban bai sayar da nashi ba bai sayar ba wannan magana nan ke faɗa kun ga dai duniya ake faɗawa ba na shakka kuma aka tambaye nan ce wane ne ya bada kuɗin wane ne ya kaza wane ne ya kaza in mutum ya isa ya karyata to a cikin mutanen mu haka kowa ya sani to an yi wannan recently bai kai wata ɗaya ba sai aka ce kuma duka su guda shida su ba da miliyan talatin talatin don a raba wa sauran su su rike sauran dan ɗarika yaushe kake da wannan lokaci bayan an barka da salatan tuna jina an baka jauhara kuma jauhara ma kamali yaushe kake da wannan mai fushi da fushin wani yana zaune yana tumbatsa ransa na ɓaci akan addini addini shi sai ya mutu sai ya mutu ana hana shi yanci shi sai ya mutu sai ya mutu sai an gaba da mala'ikan ya gane a shafa juyen karatu ne ba wasali ake mara wannan abin da ke faruwa kenan wannan ya sa. ai dan dariqa ya fi kusa da dan izala fiye da wa fiye da dan shi'a akalla dan dariqa ya da qur'ani dan izala ya da qur'ani dan shi'a bai da qur'ani ba mm, shine dan dariqa ya yadda da sahabbai dan izala ya da sahabbai dan shi'a bai da sahabbai ba shine bare to kaga shine shine bare mm, mm. dan dariqa yana kaunar sahabban annabi na kaunar iyalan annabi dan izala na kaunar sahabban annabi na kaunar iyalan annabi banda dan shi'a dan izala ya yadda da hadisi ya yadda da buhari da muslim dan dariqa ya yadda da buhari da muslim amma dan shi'a ba yana da nashi hadisan da yake samuwa daga ahlul baiti kamar yadda ya raya bai da wa'annan ba kenan yan dariƙa sun fi kusa da mu mun fi saukin fahimtar juna da su saboda abubuwa da dama sun haɗa dan shi'a shine bare shine bakon haure to lalle abu ne mai kyau mu haɗa kai tare da su domin yakar wannan mummunar akida to Allah samu dace abinda ake ta gudu cewa wannan kaza kaza ne wato ma'ana sufaye ne da ake ta gudun su to yanzu kuma an dawo da su cikin tafiyar sannan kuma najeriya an ba wa ibrahim shehu ɗahir bauchi shine shugaban uh, wato rabidatul islam alam allah ba abin da ba yi allah ba abin da ba ya yi saboda kaga duk sauran wahabiya wannan gaba kiɗe wannan kujerar fa suke nema duk su gadon kaya ne gadon wane ne waye waye abinda suke nema kenan shine ainihin rikicin shehu ɗahiru shekarun baya wanda suka yi da sarkin musulmi wanda ke cewa gaji kan manzan Allah malami ga jikan dan fodiyo wanda ba malami ba zan bar jikan manzan Allah malami akan wannan kujerar ne kaga Allah da ya tasarrufinsa sai Shehu Ibrahim sai dawo akan hannun almajirin Shehu Ibrahim zaka ji kwanan nan manyan gaba ɗaya kuma za su ce mu musulmai ne zaka ji ta nan za ka gane kawai izala shaƙiyanci ne eh, duk manyan da aka ji can da yanzu manyan kujerun da duk manyan suke nema kenan a basu da eh, alamul islam a basu a nigeria kuma allah bai ba sai ba hannun dan ɗarika wanda suke ganin shi a matsayin kafirin wanda suke yakansa da wancan manufar to yanzu kuma shine shugaba a can gurin da suka zo din kuma yanzu an yadda mu musulman ne misali kaga wannan zai ba mu tanafusi yanzu dan dariƙa ya fi kusa da dan izala fiye da wa fiye da dan shi'a akalla dan dariƙa ya da qur'ani dan izala ya da qur'ani dan shi'a bai da qur'ani ba mm, dan dariƙa ya yadda da sahabbai dan izala ya da sahabbai dan shi'a bai da sahabbai ba shine bare to kaga shine shine bare mm-hmm. dan dariƙa yana kaunar sahabban annabi yana kaunar iyalan annabi mm-hmm. dan izala na kaunar sahabban annabi yana kaunar iyalan annabi banda dan shi'a dan izala ya yarda da hadisai ya yarda da buhari da muslim dan dariqa ya yarda da buhari da muslim amma dan shi'a ba yana da nashi hadisan da yake samuwa daga ahlul baiti kamar yadda ya raya bai yarda da wa'annan ba kenan yan dariqa sun fi kusa da mu mun fi saukin fahimtar juna da su saboda abubuwa da dama sun haɗa dan shi'a shine bare shine bakon haure to lalle abu ne mai kyau mu hada kai tare da su domin yakar wannan mummunar akida to Allah samu dace abinda ake ta gudu cewa wannan kaza kaza ne wato ma'ana sufaye ne da ake ta gudun su to yanzu kuma an dawo da su cikin tafiyar sannan kuma nigeria an ba wa ibrahim shehu ɗayar bauchi shine shugaban uh, wato rabidatul Islam alam allah ba abin da ba yi allah ba abin da ba ya yi saboda kaga duk sauran wahabiya wannan gaba ɗaya wannan kujerar fasike ne ba duk su gadon kaya ne gadon wane ne waye waye abinda suke nema kenan shine ainihin rikicin shehu ɗahiru shekarun baya wanda suka yi da sarkin musulmi wanda ke cewa gaji kan manzan allah malami ga jikan dan fodiyo wanda ba malami ba zan bar jikan manzan allah malami akan wannan kujerar ne kaga allah da ya tasarrufinsa sai shehu ibrahim sai dawo akan hannun almajirin shehu ibrahim ka ji kwanan nan manyan gaba ɗaya kuma za su ce mu musulmai ne ka ji ta nan za gane kawai izala shaƙiyanci ne ɗaya eh, duk manyan da ka ji tun da yanzu manyan kujerun da duk manyan suke nema kenan a basu rabi eh, alamul islam a basu a nigeria kuma Allah bai ba sai ba hannun dan ɗariƙa wanda suke ganin shi a matsayin kafirin wanda suke yaƙansa da wancan manufar to yanzu kuma shine shugaba a can gurin da suka zo din kuma yanzu an yadda mu musulman ne misali kaga wannan zai ba mu tanafusi yanzu